ちは SLE ナースのノッキーです。本日の動画は LINE アットを始めましたという内容でお話ししていきたいと思います。LINE アットの活用法についてお知らせの動画になっています。短い動画ですので少し覗いてみてください。私は SLE 歴が20年、看護師歴が10年、現在フリーランスナースをしており、介護美容研究所にて ケアビューティストになるべく勉強をしております。早速本題に入ります。私が LINE アットを始めた理由は、悩みや質問に寄り添いたいと純粋に思ったからですね。私はしがないナースですが、そんな大したことは正直全くできません。ただ、自分が今まで生きてきた経験もそうですし、これから培っていく、それこそケアビューティストの勉強だったりとか、心理学だったり、カラーとか、 アロマとか、あとは今頑張ってプログラミングも勉強しているので、何か自分ができることがあれば、もうすべてですね、シェアしていきたいなって思っています。少しでも皆さんの力になることが私の持ってるものでできるのであれば、やっていきたいという強い気持ちが あるので始めてみました。SNS や YouTube を始めてから SLE の方やその他持病を抱える方だったり SLE の家族の方からですね DM だったりコメント、メッセージをいただく機会が増えました。本当にありがとうございます。そもそも私と連絡を取る手段なんて YouTube のコメント欄だったり SNS での DM で行えるから LINE アットなんて作成しなくても いいんじゃないと思われるかもしれないんですが、本当その通りなんですね。なので、今まで通り DM いただいてた方はもう DM の連絡で結構ですし、もうバンバンください。質問だったりとか。すぐの返事は難しくても必ず返事いたしますので、よろしくお願いします。では、LINE アットの必要性とは何かについてお話ししていきます。YouTube 動画のコメントにていただいたことなんですけれども、 私 SNS やってないんですという方が結構ですね、ちらほらおられまして、そうなんって一瞬思ったんですけど、実際そんな方がいても全く不思議ではないなと思って、SNS をやっていない方や SNS は見る専門だったりとか、あまり機能を知らないという方も実は結構いらっしゃると思うんですね。最近の SNS は便利だと思うんですけど、もう内容が複雑なので、もう進化していくのについていくので必死だし、もう私もその都度調べてやってる感じなので、そういう方多いと思います。だったらですね、LINE は日本人だったら老若男女 他の SNS よりやっている方が多いかもしれないなと思って解説してみました。LINE アットの活用法なんですけれども、基本的にどんな質問でも OK です。ジャンルは本当に問いません。例えば SLE のことだったり、その他持病のことだったり、日常の悩みだったり、恋愛相談とか本当に何でも大丈夫です。 その他ですね、自分で調べたけどわからないことなども私も一緒に考えられたらなと思います。ただ、めっちゃ高度なことは、あの、そんな、ただ一看護師なんでわかんないことだらけだと思いますが、一緒に考えて、それをお伝えしたり発信していけたらいいなと思っています。ただし、18金系はやめてください。もうそっち系はもう全然詳しくないですし、 もうこれ振りじゃないのでお願いします。もしですね、そういった内容だったり、センシティブな内容をですね、送り続けてくる方が、もし万が一おられた場合は、ごめんなさい、シャットアウトをさせていただきます。そんなことをされる方は、本当におそらくごくごく稀だと思いますので、本当にどんなことでも大丈夫です。YouTube のコメントには、折り入って個人的なことは書きたくないだったりとか、でもこれ聞いてみたいなと思う方に ご活用いただければなと思います。特にですね、病気のことだったり、周りに理解者がいなければ、一人で抱えることになって余計に辛いかなと思います。私も多くそんな経験をしてきました。そして質問をいただくことによってですね、私だけが疑問に思ってたこと、悩んでたことじゃないんだと 私自身がですね、励まされることがとっても多いんですね。本当にありがたいんです。お互いが支え合える、そんな LINE アットにしていけたらなと思います。SLE ナース LINE アットは自動チャット、AI オートではなく、時間帯が10時から21時の間に私が内容を確認させていただいて、普通にですね、その時間帯であれば私自身とやりとりができるようにしております。 気軽にご連絡いただければなと思います。LINE アットの URL は YouTube の概要欄に貼っております。また、SNS の URL の中にもありますので、LINE をされている方はお気軽にご利用ください。LINE マークが目印です。通常の LINE 仕様と違うところは、悩みや質問を気軽に行える場所にしたいと考えています。登録は全然許容じゃないです。 一人で悩みすぎた時などに、そういや、ノッキーってやつが言ってたなぐらいで思い出してもらえたら嬉しいです。個人情報はもちろん、あの、厳守、厳、厳守します。もし SNS に活用させていただける質問だなと感じた際はですね、必ずご本人にご確認いたします。というのも、自分が疑問に思うことって結構みんな知りたいことだったりするので、その時は必ず声かけさせていただきます。